Norėtumėte lengvai ir greitai išmokti užsienio kalbų? Krimsti jas vieną po kitos ir patirti malonumą? Likite su Tiško kanaliuku artimiausias penkias minutės ir sužinosite kaip. Sveiki mėlyjei, sveiki brangieji. Su jumis Tiško kanaliukas ir neįkainojamos įžvalgos apie kalbą. Manote, kad užsienio kalbų mokytis pernelik sunku, kad tam reikia skirti marias laiko ir jėgų, bet juk savo gimtąją kalbą išmokome visai ne taip. nei žodžius kalėme, nei apsivertę gramatikos knygomis sėdėjome, o ir be pažangos testų kažkaip apsijėme. Ir visgi gimtąją kalbą, nors jos ir išmokome tokiais neakademiniais būdais, mokame geriausiai. Argi tai nereiškia, kad gimtosios kalbos mokėmės veiksmingiausiai? Tad kaipgi išmokome gimtosios kalbos? Jei jau primiršote, priminsiu Tai padarėme tiesiog nekurdami savo kliučių. Juk nuo kūdikystės netikinome savęs, kad išmokti kalbą per nelik sunku, kad tai tik protingųjų užsiemimas, kad neturime pinigų geriems vadovėliams įsigyti ar korepetitoriams pasisamdyti. Nesiteisinome ir kad gimtosios kalbos nemokame dėl tėvų, mokytojo ar draugų kalties. Vietoj to paprasčiausiai nėrėme į mūsų supančią kalbinę aplinką ir bandėme plaukti. Klausėmės, ką kalba kiti mūsų supantys žmonės, visų pirma žinoma mama ir tėtis, kiti vaikai ir bandėme atkartoti tai, ką girdėjome konkrečiose situacijose. Iš pradžių mažai suprasdavome ir gebėdavome pasakyti, bet rasdavome, kaip kitiems ištransliuoti savo norus, veidami miką rankomis, žongliruodami tuo, ką jau suprantame ir bandydami iš to sulibdyti savo mintį. Galima sakyti, kad gimtosios kalbos visi išmokome žaisdami. Per žaidimą žodžiais, per jo teikiamą atradimo džiaugsmą pavyko susikalbėti, lipdėsi mūsų kalbos įgūdžiai. O ilgainiui paaiškėjo, kad nieko taip patikimai neišmokome kaip savo gimtosios kalbos, nors tai darėme absoliučiai nemoksliškų būdų. Tad dabar Kai švietimo sistema patiria rimtą krizę, vertėtų prisiminti šį nerimtą būdą mokytis. Mūsų patirtis, o ne švietimo tyrimo ataskaitos sufleruoja geriausią būdą išmokti svarbiausių dalykų. Būtent mokymasis per patirtį tokiu veiksmingu daro ir Michaelio metodą ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. TED lektorė Lidija Machova dirba pasaulinėje poligloto asociacijoje ji teigia kad norint išmokti daug kalbų nereikia jokių ypatingų kalbinių gebėjimų ne vienas garsus poliglotas atskleidė kad ankstyvame amžiuje užsienio kalbų mokytis jam sekėsi prastai ir kad geriausias būdas išmokti kalbą yra panašus į tą kurio visi mes išmokome gimtosios kalbos tai yra drąsiai nerti į svetimos kalbos aplinką ir mėgautis nuotykiais Tuo labiau, kad visiems patinka, kai koks nors užsienietis mėgina laužyti liežuvį jų gimtają kalbą. Štai Gianluca Demarko. Sigaminti. Dabar eh, labai paprastai pradedam. Česnakiuką, ekstra virgin olėjo ir eh, dedam šiek tiek eh, karšio. Šneka sau drąsiai, kaip jam išeina, niekiek nesikrimsdamas dėl kalbos taisyklingumo, o kaip šauniai ir maloniai mums visą tai skamba. Tad kai Gianluca Demarko prabyla lietuviškai, tai nuotykis ir šventė ne tik jam pačiam, bet ir visiems jo besiklausantiems lietuviams. Na ir dar vienas, netoks akivaizdus, bet vertas dėmesio dalykas. Jeigu klausome žmogaus, kurio kalbos nelabai suprantame, nori nenori tenka klausytis ypač atidžiai. O kasgi mūsų laikais atidžiai klausosi kito žmogaus? Tad kitos kalbos atstovui jūsų pastangos reksti sakinį ir suprasti, kas sakoma jums menkai žinoma kalba, reiškia ne tik pagarbą jo kultūrai, bet ir išskirtinį dėmesį. Ši mintis turėtų padrasinti. Žinoma, nereikėtų visiškai atmesti ir akademinių priemonių. Labai paspartinsite pažangą, jei iš anksto išmoksite įvairių klyjuojančių žodžių – aš, jis, kur, ten, o, bet netgi ir taip toliau. Bet už vis svarbiausia – nerti į kalbą kaip į smagų nuotikį ir tada visi jums padės. Lygiai taip, kaip padeda vaikui. Jūsų pastangos apauks tokiu gausiu palaikančių ratu, kad ir užsienio kalbą išmoksite beveik taip pat gerai kaip ir gimtąją. Beje, Turiu rimtą idėją stambiam verslui. Žmonės mieliau ir gausiau prekiauja vieni su kitais tuomet, kai vienas kitą supranta ir vienas kitam patinka. Kad to pasiektume, turime domėtis kitomis tautomis, suprasti, kuo jie gyvena. O kad tai padarytume giluminiu lygmeniu, reikia mokytis jų kalbų. Tad stambusis verslas plačiai atvertų savo rinkas, jei paskatintų savo darbuotojus uoliau mokytis užsienio kalbų ir daugiau domėtis tuo, kas vyksta kitose šalise. O tai geriausia pasiekti propaguojant ir skatinant spartesnius ir smagesnius kalbos mokymosi būdus. Ukrainiečiai turi posakį «Skilki moktis znaš, stilki razav tai liudina» gimsti tiek kartų, kiek išmoksti kalbų. Mes Tiško kanaliuke tvirtiname, kad išmokęs naujos kalbos atrandi naują visatą. Pagalvokite apie tai. Šį kartą tiek. Kitoje Tiško kanaliuko laidelėje kalbėsime apie grįžimą į vaikystę ir kodėl turėtume ten suskupti. Žiūrėkite, bandykite, patirkite įdomių nuotykių besimokydami kalbų ir jums viskas kuo puikiausiai pavyks. Iki!